Kasi ah, uh, everyday excited po ako na makikita yung mga customer ko, lalo na sir yung mga bata. Pag nakita ko silang bumibili sa akin at tuwang-tuwa sila, tinatawag yung pangalan ko. In the Philippines, most people's childhood memories include savoring a cup of freshly made taho from friendly neighborhood vendors early in the morning. Look, man, look. It's a Filipino snack made of soybean pudding, arnibal, syrup, and sago, tapioca pearls. Since time immemorial, it has become a popular street food in the Philippines, serving as a power-up snack for those who have to skip breakfast during the morning rush or while in transit. It has many Asian versions, but we have adapted this beloved snack and made it our own. You can meet someone every day, yet never really get to know them. That's what we're trying to change. Meet Kuya Henry. Oh. Ah, ano po, noon, unang pagtitinda ko, puto ko tsinta muna noon eh. Sa Cavite. Ako kumukuha noon. Henry has been selling taho since the early 2000s. He used to be a tricycle driver until his brother-in-law who was a taho vendor encouraged him to try it as well. Ang sikat to, pansala to, yung business na pinong-pino para masala siya. He has been selling taho since and now pedals balut at night. Pag ako nagluto ng taho, gigising ako mga 2.30, 2.30 na madaling araw. Ako nga pala si Henry Leonardo, 41 years old. magtataho. Igit na 20 years na ako nagtataho. Natuto akong gumawa ng taho, sir. Pag kumukuha ako ng taho doon, tinitignan ko yung kung paano paggawa ng taho at paano pakuluan. Yun, sir, eh, na pag-practice ko na rin, sir. Ayun, sir, ah, ako na po yung isang gumagawa ng ano, sir, ah, taho ko. Ang ah, pag tinitaw na pong taho, everyday yan. Gigising po ako ng madaling araw at ni prepare ko na po yung paninda ko. Pag na-prepare na po yan, doon na ako magkakape. Pagkatapos ko magkape ay sabay ligo na ako, bis, at labas na sa bahay. Kui Henry befriended a cab driver on a random day while on his way to Saltajo, after getting tired of taxi drivers who would ask for extra fees just to let him ride with his equipment, he asked him if they could have an arrangement where the driver would fetch him from home and bring him to the only village where he sells daily every morning. A business arrangement then flourished. daw ba ako maging service. Kasi kaysa maghanap ako ng pasahero eh yan siguro, sigurado na may pinamano na ako yeah, misa pag may mga kasiyahan kami o eh, birthday sa mga anak namin yun na ah, iniimbita na namin siya o iniimbita kami dun sa kanila ganun sir yun na ah, naging kaklose na namin siya If they're not making it, taho vendors can get their ingredients from professional to makeshift taho factories. Hours before daybreak, they usually line up outside armed with their empty tin drums to get to buy their daily supply of soybean, sweet syrup, and tapioca pearls. Start ka magluto hanggang sa matapos ka, hanggang sa pagtitinda mo. Hanggang tanghali lang yan ang itinatagal niyan. Hindi na pwede maghapon kasi nasisira na rin, nasisira din Hindi tumatagal ang taho ng isang araw. Kumita ka ng gusto, may ito talaga ang mag ano, ang maghihirap ng rent. Tulad yan, magigiling, magluluto, magpipiga. Hanggang sa magintaw, ito na rin ang magtitinda. Mahirap din kumita ng tao, uh, isang magtataho dahil talagang madaling araw pa lang pinagpapawisan na Makikita nyo lang magandang nagtitinda, eh, nagtitinda na yung mga hango sa pabrika kasi pagdating mo ron, bubuhatin mo na lang. Once full, they have until about noon to sell out before the silken tofu goes bad. At maya-maya lang po ay lalabas po yung mga call center at uh, sila ibibili. Tao sir, uh, if you buy tao sir, uh, come baby come because my tao is so yummy. Well, sir, uh, I, I will throw the water, sir, first. And also, you, ma'am? Yes. Ah, oh, yes. A lot of turning from na. Isa ko ito sa sugi ko rito, sir, na sa dumadahan at tuwing umaga, eh, pagkatapos niya mag-jogging ay bumibili siya ng taho. Ano, sir, ah, madaling araw, nga, eh, alas 5, andito na ako, eh, tulog pa sila noon. Baka magalit sila sa akin noon eh, kasarapan ng tulog nila, eh, sigaw na ako ng sigaw sa loob. Kaya sinempo ko talaga sir na gising na sila, alas 7, doon ako papasok doon. Talagang kalaban namin sir sa pagninataw pag umuulan. Kasi hindi ka sir makaikot at pagbukas mo ng lata, sugrado mababasa yan, magkakatubig na magkakatubig. At pangit tignan at ayaw sigurado ng mga customer yun. Thank you, ha? Hello, my friends! Good morning, Tilly! Whoop. Hmm. Oh, Tilly looks. Uh, ah, o, oh, sa katunayan, no, uh, sa karamihan ng mga sugi ko, mga bata, pag narinig nila yung boss ko, oh! ay, si Kuya Henry, ayun na lalabas na sila at pabibili na sila ng tao sa mga parents nila. Henry has not only gained the trust but the affection of his customers around the neighborhood. They know him by name and vice versa. The fact that he sells out most days shows that he has become an integral part of this community. That's gonna be your breakfast, bebe. Yeah. <laughs> Como dice? Como dice Kuya Henry? Pag naubos nga to at uh, mabenta yung tao, 3,000 may gito yung benta ko. Eh, minsan naman sir, may olas din. Di naman araw-araw ganun. Pero okay naman sir, uh, may para sa pamilya ko naman na kahit matumal, meron akong mabibigay sa pamilya ko. masaya ako nung pag nabenta lahat na may halong pagod, sir, ang nararamdaman ko. Pero masaya ka pa rin, sir, kahit pagod na pagod ka. At least, ah, alam mo, sir, ang mga kinita mo, mabibigay mo sa pamilya at uh, ah, matutuwa mismo pag, yan, sir, medyo malaki-laki yung benta.